Nengok anak orang tinggal anak kita. Ya ya ya. Nengok bini orang lupa bini kita tu salah. Tu masalah tu. Yang besar kalau ada lebih kurang tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya cakap, jangan lupa basuh tangan cuy ya. Basuh tangan dan selalu jaga kesehatan pastinya cuy. Oke, kali ini kita akan mengabulkan lagi satu persatu requestan teman-teman ya. Uh, saya akan sampaikan sedikit cuy ya. Untuk... Um, requestan yang paling banyak sebenarnya cuy ya untuk dia teman-teman kita tuh menyuruh saya untuk mereaksi film-film dari senario cuy ada sketsa senario dan ada juga filmnya ya yang movie-nya gitu ya tapi nggak bisa saya sudah coba untuk mereaksinya uh, minggu lalu cuy saya saya sudah mereaksinya tapi banyak audio yang kena copyright cuy jadi mohon maaf banget cuy ya mohon maaf banget bukan saya tak mau bukan saya tak mau saya harus pelajari juga apa yang harus saya react gitu ya kalau tak bisa ya minta maaf gitu ya karena jangan sampai dengan saya react uh, yang berbau hak cipta channel saya jadi sasaran cuy saya nggak bisa membuat konten lagi kalau channel saya sudah uh, apa namanya kena teguran gitu ya jadi saya mohon maaf banget ya saya mohon maaf banget sekali lagi cuy oke kali ini saya akan melanjutkan lagi requestan teman-teman kita cuy ya yang mana di sini kita akan mereaksi lagi Ustadz Syamsul Debat cuy ya untuk sementara ini saya belum beralih ke Ustadz yang lain cuy memang banyak yang request uh, Ustadz-Ustadz yang lain tapi saya ingin uh, mendapatkan pengajaran yang benar-benar cepat saya tangkap gitu cepat saya pahami gitu ya yang mana judul videonya itu adalah um, ini ceramah Ustadz Syamsul Debat, Perhimpunan Agung UMNO. Ini teman-teman langsung kasih ya uh, filenya ini berbentuk uh, video langsung yang dikasih sama saya cuy. Tapi saya nggak lihat ada di YouTube apa enggak gitu cuy. Pokoknya seperti ini judulnya di video cuy. Dan tanpa berlama-lama dan tanpa banyak cakap lagi, jom kita tengok videonya. Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3, 2, 1 Peng Oke Perhimpunan Agung Dari gambar pergi ke kota Boleh baik nyamuk kek-kek putih Dah lama kita tak jumpa Ramai bantu, yang gomok yang kuih Asyik Tu syukur mana tanda Rame banget Ini kayak acara penting ini cuy. Wakil. Wakil Negeri Sembilan. Cukup bukan. Ya. Cukup pekan. Beliau sebut tentang bersatu masalah orang-orang kita Tak boleh masuk air sikit. <laughs> Ada benda yang dia tak dapat, mulalah dia seman. Tahu seman? <laughs> mulalah dia tak peranjat. Mulalah dia nak keluar. Oh, panik. Nak tahu seman yang keluar tu panik, bila ya? keluar. Yang ada ni kita bala elok-elok yang ada boreh kita buat kata Menteri Basahan ni sembilan boreh kita ni jago lelok boreh kan boleh Kau duli Allah dia nak buat pati tapawai kau pati puyuk kalau tak dia lah <laughs> Mereka akan kembali Sogan-sogan datang dia balik Kita doakanlah yang terbaik Yang ada kita jago. Topuk yang pertama Topuk lah <laughs> Kita Meminta disuruh tepuk topuk ya. <laughs> Macam mana tak hilang suara kawan saya Puih ni menoran topuk tidak <laughs> Ya ya ya Kalau nak baca whatsapp pergi keluar Dia hmm. dengar ni nak cakap ni Tegas banget Tunggu cuy ini acara ini pe- acara penting ini cuy ya karena ada beberapa bendera dari bendera dari negeri-negeri yang ada di Malaysia itu dipajang di sini cuy tu sebab orang cerita macam-macam dasar berita macam-macam the leko whatsapp lepas tu lalap apa guna eh <laughs> tidur ya tidur saya teringat lagu warisan tu kena nyanyi jadikan wajib kat sekolah balik lagu anak kecil main api terbakar hatinya yang sepi Lagu anak kecil ni. bercampur keringat. Bumi dipijak milik orang. Nenek moyang kaya raya. Banyak yang tahu ini. Pasti ni Sering dengar waktu eh, masih sekolah ya masa-masa. Oke, ini ini perdana menteri cuy. Ini semua orang-orang penting di sini. Ini waktu masih zaman uh, eh, dato ini Tan Sri ini yang jadi menteri pada waktu itu sih. Sama kita cinta le cinta le nyapi arus zaman. Cukup. Hmm. Kita tadi nyanyi tahu kan kalau menyanyi kan buat album sejago maru pun tak boleh Itu salah tu kan. <laughs> Itu yang pertama. Yang kedua, Wahai ahli amno yang dikasih sekalian Termasuk yang di atas ni Ni semua ahli ni Jangan ada <laughs> Semua ahli kita ini. sama Cuma kita letakkan dia ketua untuk pimpin kita Ya betul ya betul jadi kita sama-sama tarikan baik-baik, pedulikan apa orang nak kebab, pedulikan buat benda baik. Itu sebab di Negeri Sembilan cita-cita kita, azam kita, nak jadikan Negeri Sembilan sebagai lembah ilmu sebab risau dengan generasi anak muda pada hari ini. Ya, ya, ya. Negeri Sembilan, dengar tu. <laughs> Orang lain tak ada lah, pasal pun begitu. Iya, kita risau hari ini. Kita kata negara Islam, pertandingan melalak kemen banyak. Menyanyi daripada bawa menoteh. Menoteh. Sampailah otai masih berdosa. <laughs> Otai Otai masih berdosa Semurah-murah tadika dalam dunia Yuran sebulan RM20 dah Itu pun ada orang tak bayar Ya yeah, ya yeah. Dia senang hmm. tuan-tuan nak tengok orang yang tak bayar duit yuran kat tadika Baik ni merah. Itu anak jauh Itu tak bayar yuran <laughs> Tak jauh macam ni Senyum-senyum Ya, ya, ya. Yang kata cikgu PTPTN tunggu jawab juga. Ha, PTPTN tu satu. PTPTN. Ini dah skip tadi. Apa itu PTPTN? Ini dah macam bincangan saya lah kan. PTPTN. PTPTN tu satu. PTPTN. Memang nak mana kerajaan, kerajaan, kerajaan ni ada. Tak apa benda ketua bayar balik patut free aid siswa dia. Tapi terlalu banyak tak boleh nak bagi semua tu sebab kita ada PTPTN. Tapi PTPTN bagi pinjam pakai. Oh kau melalak ke dataran mereka waktu kau dapat mungkin kau tak cakap. Kau dah licin tala kau ngajar lepas itu kau marah. <laughs> itu pun baik lagi UMNO tu. Pergi jumpa. Berani banget dia. Ya, padahal orang penting semua okay di sini. Lah. Siapa dapat first class degree bagi jadi beasiswa. Apa ni nak? Lah, kau ingin belajar apa memakak-makak. Ya, ya, ya. Sikit banyak. Itu pun pakcik tu lupa apa duit pun tak ada dia halau kemisi tu lah. <laughs> kan? Punya baik lah. Ya. Saya cakap benda senang. Ada orang cakap apa? Alah kalau siapa merintah pun sama yang mana sama? <laughs> Cuma tengok cerita Nustan tu. tak baca. Lepas tu ayah sakit kan. Doktor tu datang rumah. Free. Tapi ubat kau nak beli sendiri. <laughs> Yeah ya, ya. Beli sendiri. Beli ya. ubek. Kau ikut farmasi mengayu dah duit. Tak ada. Tak ada dah. Diambil ubek tu lagi. Kau ajar ke polis. Mana sama? Kek Malaysia ni ada misi kau ajar pesakit tu bukan sebab apa. Ubat tertinggal. <laughs> ternyata obatnya tertinggal ya beda dari Melampau, India ya Allahu Akbar Tiga tanda iman pertama taat pada Allah orang amno ingat buat masjid banyak bangga tapi tak pergi saya tak berguna bercerita ni ni ni ni apa saja pun tidak Aduh, tersinggung gua. Tersinggung Tadi banget. Tadi sahabat saya sebut. Sahabat saya sebut pasal sedekah. Tadi yang melaku sebut. Sedekah. Sedekah lah. Ini hari Jumaat datang pun. La ilah Allah. Lalu tabung lah lah. <laughs> Pura-pura tidur. Tidur, tidur. Yang seorang tu lagi nak. Lalu tabung sanyum. sanyum tu sedekah kepala otak tu. <laughs> Tabung. Tabung punya duit. Kandang punya senyum nak. Kan? Satu taat kepada Allah. Yang kedua, jauhkan perkara yang haram. Betul. Zina haram. Judi haram. Arak haram. <laughs> Sokok. Sokok. Sokok. langsung senyum <laughs> Nah, dia orang kita dipandai, apa hukum jadi haram? Haram, haram, Jadi haram, zina haram, disangka. Sebenarnya kita bisa pandangan. Otomatis <laughs> jawaban. Itu real banget sih. Itu nyata sih Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tanda-tanda orang beriman, Nabi beritahu. <laughs> berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Maintain. kau kabar lah apa nak kabar. Tak kabar? Ni bukan nak bodek ya. Terang-terang saya cakap terang-terang ni. Dan sebab yang saya tak tahan dengan kalau buat bodek-bodek ni. Tapi saya beritahu satu je. Satu penuh saya heran dengan PM ni. Dengan Presiden kita. <laughs> ni kayak... Uang balon dia macam-macam tu. Eh. Dia macam tu. <laughs> Ada. Lah, ada. Lah. <laughs> Kalau kita tak tahu lah pajak Kayak di roasting ya, pemerintah di roasting gitu Tapi dia handa lah, tapi saya tak ada apa-apa, tentu tak puji itu lah Tapi Kalau orang tanya saya tahu, saya jawab Bila orang tanya harga barang sekarang mahal eh. Cuba ingat balik Zaman omak kita makin masa bila omak kita cakap barang murah. Tak <laughs> pernah. pernah dengar tak omak kita Alhamdulillah lah zaman kita ni murah. Pernah dengar tak? Tak pernah. Itu sebab bila ada orang masuk dalam Facebook bandingkan harga hari ni dengan harga tahun 80-an itu kerja bangang. <laughs> kerja bangang. Dulu pun mahal lah tapi rezeki masing-masing ikhtiar. Ah betul sekali. Ikhtiar. Betul sekali. Tolonglah kita tolong rakyat sebab hidup rakyat sekarang ni ibarat sirih naik junjungan patah sampai ciri ha, naik. Kolak ah, kolak faham tidak? <laughs> saya tak faham tu. Peribahasa Melayu tu sirih naik sirih. dia ada beberapa peribahasa Melayu. Sirih, sirih berlipat naik. dengan sendiri maksud eh kesenangan datang dengan mudah. Sirih naik junjungan naik untung dan bahagia datang silih berganti. Sirih naik junjungan patah bermaksud baru nak senang sikit dah susah balik. Susah dah susah balik. Itulah yang berlaku pada masyarakat kita. Kita terus bantu bak kata kadang-kadang kita baru nak senang. maka kalau Datuk Seri Presiden memetik kata-kata Nordin Ahmad saya ambil dialog Nordin Ahmad dalam satu filem tu ya ya ya ya ku sangka nanas atas permata <laughs> rupanya durian tajam berdiri ku sangkakan panas sampai ke pacar rupanya hujan di tengah hari Kawin buat benda baik, jaga amanah elok-elok. Tiba berani banget. SKM teruskan tangkap pemberi rasuah, jangan tangkap penerima rasuah. Sebab tak ada rasuah apa yang Takkan diterima. Rasuah apa Bila ya? kita teguhkan keimanan kita Nah RM5 Jangan rasuah saya RM100 Jangan cabar saya RM500 Awak dah melampau Sungguh kan? Awak ini dah mula menguji kesabaran saya RM1000 Jangan cakap kuat-kuat <laughs> Jangan cakap kuat-kuat Benda ni yang kena buang ni Prinsip keimanan pertahankan kita prinsip integriti kita kita jaga supaya kita kekal level relevan dulu kini dan selama-lamanya keren keren keren <laughs> jangan cakap kita kata peteraskan parti Islam subuh tak ada sampai Imam pun tak pernah Eh ketua keluarga lelaki ingat tu Wajib jadi imam ke rumah kurang-kurang seminggu sekali tu Aduh. Tak confident maghrib bawa Zohor Tersinggung <laughs> berucap ke PWC kong kong kong kong Imam Zohor lah kan tapi makna kata kita kena campur kena campur masyarakat jumpa tiga benda Allah Ta'ala akan tanya pertama nikmat ya nikmat apa macam mana kau guna nikmat kau dulu yang kedua Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah kau boleh jaga tak amanah kau nikmat amanah dan yang ketiga Allah Taala akan tanya tentang silaturahim silaturahim jangan sekali-kali kita memutuskan silaturahim ya ya ya dah tak banyak asal lah leko dah itu atau cakap bergaduh ya. cukup-cukup lah biduk berlalu kembang bertahun ya pantun lagi biduk pun tak tahu <laughs> perahu lah perahu dia lalu jadi kembang kembang pun tak tahu masalah tu apa Jadi kiamat tu berkuat, lama tu dia baik balik sebab ada asas kita, kita kena baik. Kalau tidak kerana apa, kalau tidak kerana harta, kalau tidak kerana apa pun satu perkara, kerana agama kita kena bersatu. Ya. Karena agama je. Macam kita lah nak semayang ambil uduk, kenapa lah tanya Kek Sami tu pula? <laughs> betul tak ni? Tarap ni betul tak? Oh biasa saya tengok bukan itu macam. Tengok lah. Tak, saya bagi analogi. Iya. Islam kat negara kita ni hebat. Orang semua cakap Malaysia bagus. Ya. Yeah. Poi umrah kau poi haji jumpa orang Arab tu. Malaysia bagus kau bang. Sebab itu yang dia tahu sebut. <laughs> datang Malaysia dulu. Saya ingat masa cogom dulu tahun bila tak? Tahun 88 mari. Lagi Allah masa datang. Dia kata tak peranjat dia masuk KLA. Hmm. Uh. Jannah, jannah. Dia nampak banyak pokok dalam keliling. <laughs> Jannah. Negara dia payah jumpa pokok. Bawa pergi Masjid Shah Alam. Bangi ni. Macam mana nak ambil wuduk? Kepala paip tak ada. <laughs> Apa kepala paip? Negara dia kepala paip banyak, air tak ada. Kepala paip apa sih? Nasi tu pun kau bawa kau hulu tangan tu keluar air. Dia hulu keluar air. Dah tak jadi mix semayang lekor dan main air pula dah. <laughs> Malam main air tak nak tunjuk kita ni agama Islam bayangan satu-satunya negara dalam dunia yang boleh baik walaupun berbagai suku kaum berbagai agama agama Islam hebat indah murninya kalau kita tengok negara-negara Commonwealth huh? Ha? ikut peruntukan undang-undang tu Commonwealth negara pada yang tak faham lah negara-negara Commonwealth ni pernah dijajah oleh Britain British aduh <laughs> iya bener ya faham yang dijajah British ya. Saya kena cakap tu. Ada ah, nak cakap. Hmm. Jadi dalam banyak-banyak dengan salah satu syarat nak mereka dia kena terima setuju dengan pelembagaan yang disediakan oleh pihak British. Dua tiga kali Tunku Nur Rahman pergi jumpa bincang. Oh, okay. Bila bincang-bincang kita banyak kali runding akhirnya kita nak juga masukkan agama Islam agama rasmi persekutuan tu. Bah, sebab itulah beza dengan negara komunis yang lain. Negara kita ada peruntukan itu sebab atas itulah kita jago. Okey. Apa hal pula? Eh, banyak-banyak pengajaran ni, Cik. Kalau orang kita tak sadar diri, nak pindah, nak buang, nak mansuhkan apa hal? Tak sadar diri. Kan? Dia belajar makin itulah nyago dia agama Islam, agama rasmi persekutuan tetapi agama-agama lain bebas untuk diamalkan dengan aman dan harmoni di mana-mana bahagian persekutuan. Indahnya undang-undang kita sebenarnya. Itu sebab eh, bila kita ada di situ pasal undang-undang, kita kena sokong. Hmm. Kena sokong dan kita juga kena siapkan diri kita bersedia untuk melaksanakan undang-undang itu. Bersedia. Sebab kita nak menjadi generasi yang bertakwa. Kita tengok Masjid Nabawi. Kita tengok Masjid Kuba. Nabi jadikan sebagai asas untuk menyatu padukan rakyat. Maka tu sebab saya sebut pasal masjid. Jadikan masjid tempat kita berbaik dengan orang. Bercampur dengan masyarakat. Betul, Dah betul masuk. sekali. Eh. Jumpa. Jangan jadi eksklusif lagi. Inklusif. Biarlah kita bersatu. Bak tu pepatah. Seciap bak ayam. Sedancing bak bosi pantun lagi. Aku tak faham itu salah. <laughs> Apa penemuan ayang yang Maksudnya bersatu padu dalam segala hal. Oh. Mak, sedang cing, cing, cing kan semua bunyi tu. Tak ada dia, dia cing tu pak bunyi, melainkan dia bodoh orang. Ha, kan? Ha. Seterusnya, antara sebab doa tidak dimakbulkan menurut Ibrahim Adham, ada sepuluh. Pertama, dia kata dia takut ke Allah tapi tetap buat apa yang Allah Ta'ala larang. Okey. Kedua dia kata dia sayang Nabi tapi tak pernah amal sunnah Nabi. Hmm. Ketiga dia tahu syurga itu benar tapi tak pernah usaha nak masuk syurga. Wah. Keempat dia tahu neraka itu benar tapi tak pernah usaha mengelak daripada neraka malah hancur ini. <laughs> Yang kelima dia tahu dia dapat nikmat tapi tak pernah syukur. Yang keenam dia tahu syaitan itu musuh tapi tak pernah usaha perang musuh. Ketujuh dia tahu dia akan mati tapi tak pernah bersedia untuk mati. Kedelapan. Sebagai tujuh kan dulu. Huh? Hmm? Yang tiga tu lupa. Lain kali lah. lupa. Macam laju bawa kawut pun naik ingat tu. Kas. Kan? Ha. Nabi ajar kita orang amno ingat tiga perkara. Nak selamat kita pati kita buang tiga perkara. Pertama hmm. buang tamak. Hmm. Jangan ambil hak orang. Kongsi tak apa. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Faham, Mohon Puan? Iya, maksud saya ada makanan ke luar ambil seorang satu. Geles. Jangan tamak ambil banyak kalau nak kongsi tak apa. Faham? Kong perempuan marah waktu tak cukup. Ada seorang ustaz terjemah ke kelompok. Perempuan tak nak ke payung mas Jokowi jawab tu. Sugar rasa elok saja tak payung lah. payung. Payung. Lagi-lagi perempuan <laughs> Saya dah ceramah ke satu Felda Tak nak sebut lah kan Grup Mahaban berjanji Ni Mahaban berjanji ni pun satu Ni budak-budak puteri Masuklah Kau bagi wanita yang masuk Yang dah goyah-goyah Terletak Ha, bukan wanita no, Ego yang tua lain. kali ya Yang tua-tua ya Kalau putri semangatlah sikit Marhaban ya marhaban Kasidah ya kasidah Semangat Yang tua-tua tu Marhaban ya marhaban Jangankan orang lelaki Presiden pun lagi buat kemah saya ciamah masa tu saya cakap nak tunjuk orang perempuan yang punya marah kan. Orang perempuan kalau boleh setuju, boleh izinkan suami dia kahwin lagi, confirm syurga. Tolong jawab, biar dia kau. Yang seorang tu lagi tahu, cuba nak lah kahwin, saya potong. La ilah. Tak dapat dia sabar, walaupun nama dia sabar, dia binti sabar. Laki yang bila nak potong tu, laki tengah pakai motor tolongan. Malam tu tak lalap tidur. Asal tu tengok ada ni tak. Malam tu dia tidur soalan lagi tiga lapis. Ada lah tu. Hmm. Pertama jangan tamak. Sebab Nabi beritahu orang yang tamak di... Ku sesak dijanjikan oleh Allah disampitkan lubang kubur dia itu sebab orang tu tua dulu-dulu sebut orang tamak selalu pergi bagai anjing dengan bayang-bayang bagai monyet menalan lada apa pantun lagi tu kan peribahasa tu lah katun monyet dulu yang nak makan lada tu aku nak itu aku nak itu kan lah kancik cakap tak aku lih monyet kita tak boleh makan benda tu kan lah aku tak peduli aku tak peduli kan nah ha, sama tu Ah, kalau tak apa? tahu tu dia pun tengok upin-upin dah berapa Jangan kita dengki. Syukur dengan apa yang kita ada. Tengok orang yang tak ada apa-apa. Hmm. Saya ajar setiap kali yang saya jumpa orang saya akan beritahu. Orang kadang kita naik motor. Berhenti kat traffic light ni. Bang, bang. Bini tak apa. Ya, ya. Pemerintah ni. Bang kata bosah bang. Bila orang pakai kereta macam tu suami ni yang ketua cawangan UMNO ni. <laughs> ketua. Suci JKK. Dengan penuh, dengan penuh ketenangan jangan risau yang abang dah start mengumpul dah. Yeah, yeah. Jangan beli hutang, tak baik hutang. cash yeah. cakap jangan hutang. Tapi kita beli cash. Ya ke bang, dah berapa ringgit abang kumpul? Alhamdulillah setakat malam tadi dah ada lima ringgit dah. <laughs> Korupsi. Sebab melihat apa yang dia tak ada. Tapi yang dalam kereta tu kosan eh, kereta transmisi tetap Afrika ni kat sini. <laughs> Ya, ya, ya. Ah. Dia kereta bos lah. Dia kereta bos lah. Dia cakap apa? Oh, ya, power betul jam ini kan bagus kalau ada dapat naik motor macam dia. Ya, ya, kebalikan ya. Itu sebab bahagia ni bukan lihat apa yang kita ada. Betul Tetapi sekali. sikap kita terhadap apa yang kita ada. Betul sekali. Pengajaran Jangan banget. dengki. Jangan dengki. Aduh. Tak dapatnya dapat bini lawa. Ya. Yeah. Tak dapatnya tapi dapat anak ramai. Kan, Betul. Ingat senang kau. Senang, senang Kan balik tanya wanita tu. Yang gebeh-gebeh tu tanya anak apa ramai. <laughs> Tak ada cecenya jalan dia tu dia tu. Kan? Yang gemuk-gemuk ya. Rebe -rebe Dah tahu apa? kawan tu tua. Sebakul beg bagi eh. La ilaha illallah. Balik kalau bagi. Dia letak sekolah. Mengengkeh nyinyi bawah balik. Mengengkeh. Sian tengok eh, kan. Iya anak ramai balik rumah satu buah meja satu gate tiang lah Allah tentang kan yang belum ada anak pun syukur boleh tengok wayang ya yeah. orang anak ramai tadi tengok wayang tu tak susah baru duduk tak konjen <laughs> syukur dengan apa yang kita kita risau tengok bikin kan besar kita dah pergi kelumpur ni tengok anak orang tinggal anak kita ya yeah, ya yeah, ya yeah. tengok bini orang lupa bini kita tu salah lah tu masalah tu. Hmm. Yang besar kolak tu lebih kurang tu. tengok anak orang Kita kangen dengan anak sendiri gitu Tapi tengok istri orang Ulang dulu Pukul cuy. dengan apa yang Kau risau nengok Kadang-kadang tu masalah Dia dah pergi ke lupa ni Nengok anak orang Teringat anak kita Ya teringat anak kita Nengok bini orang Lupa bini kita Masalah Masalah tu Alah. Yang basah balak tu Lebih kurang tu Sejak terlangkit Kau ni nembak lah kan Sabar banyak-banyak ha, Sebelum tu saya kena beritahu Saya dah kahwin tau hmm. Berhenti dalam Melayu menyebut nasib baik. Nasib baik tak hujan. Nasib baik hujan. Tak ada peda. Biar sambut Alhamdulillah hujan. Allah Ta'ala nak bagi salju. Iya, iya. Alhamdulillah selesai kenduri abah dengan anak saya eh, serantar. kenduri <laughs> poin umrah. Jangan salah sanggup. Yang ketiga, perbuatan kita biarlah melambangkan ketundukan kepada yang bagi nikmat. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak Ini masih panjang kan? Pertama, nikmat panjang apa banget ini durasinya. Nikmat iman dan nikmat Islam di negara kita. Bolo, jago, elok-elok. Jangan dirosakkan. Iya, <laughs> iya. Jangan rosakkan kesihatan kita. Jago sebab kita nak kerja kuek ni. PRU dah okay tu sebab jaga kesihatan kita sebab banyak benda nak buat Orang luar tu tengah tunggu ya, gaduh. Okey, okey, okey. Kau tunggu, kau tunggu, kau tunggu. Dia tunggu masuk, nak masuk. Jangan bagi cat. Tengok di China. Di wilayah Xinjiang, China. Orang Islam situ punya tahu. Ya, ya, kesian ya. Kesian Islam yang ada di China tu. Sampai hari Jumaat ada askar berkawal depan masjid. Tiada salat Jumaat hari ini. Wah. Kalau berlawan nak ditembak. Semayang lah Padang tu. Kita tu. Tak ada macam tu tak sampai tahap macam tu bulan puasa diwajibkan orang bersyukur banget ya kalau tak tarik balik lesen kita tak macam tu tu sebab jago nikmat iman dan nikmat Islam dalam negara kita jago betul, nikmat betul sekali jago nikmat keharmonian dalam betul sekali ha, jadi jangan kita sombong-sombong kalau tak kerana rakyat belum tentu ada yang di atas. Kena ingat tu. Ya, ya, ya. Kebalikannya juga. Jadi ya. yang atas jaga lah elok-elok. Kita percaya dengan kepimpinan yang ada. jago elok-elok. Tawihkan jago kita ni. Pandai-pandai lah jaga. Ya. Kaki tangan awam tu dah ponik dah sampai lima ratus, lima Tak <laughs> contoh. Contoh. Ah, dengan ini saya mengumumkan demi memikir. Wah, nampak maka penyewa awam kita berikan bonus tiga bulan gaji yang akan dibayar dalam tempoh sepuluh tahun. Ah, jadilah, ah, jadilah. Tak ada makna yang Persis lah. banget ya caranya niru. Kita, kita ikut ya. Kita ikut. Yang penting bagi yang terbaik untuk rakyat. Jangan kita sombong. Ya, iya, ya. Tiga manusia paling sombong. Siapa ni? Allah Ta'ala bagi balo ke dia. Fir'aun, Fir'aun. Iya benar. Sebab dia tak pernah sakit sakit tengah sakit jantung, tengah sakit buah pinggang, zika, cikukunya, aduh. Cikuk <laughs> apa? Cikukunya apa? Dan akhirnya disebabkan sombong, dia tenggelam bersama dengan pengikut-pengikutnya. Ya, yeah, Yeah. Yang kedua yang sombong, korun. Kor korun sombong sebab kekayaan dia punya kaya korun sampaikan gudang-gudang harta tu ada kunci kunci tu dibuat kepada orang kuncinya saja memerlukan 70 ekor unta bawah Uy. jadi kita nak kalau kalau setakat Donald Trump tu tak ada apa <laughs> Akhirnya Korun ditenggelamkan di dalam dasar bumi. 70 orang tebak. Arab tu yang heran tu. Orang dia kata ni mencari harta karun ke kelumpung. <laughs> tak kau bingai kan, bingai. Tanam topik lain, cari topik lain. Mana ibu? Orang ti baik mana sesion. Itu yang dia tukar tu jadi amazing race lah. Explorers lah dia tukar. Ada dongah cakap dia. Buat pun sesuai dengan buat. Tiup lilin jangan buat lagi dah. Nak potong kek, potong je. Yeah. Ya. Kek hamno yang dililit. Kenapa dia lilit? Kadang dia lagi pandai daripada Cina. Bapa, bapa umur dia tujuh puluh. Bapa batang lilin tujuh puluh batang. <laughs> Orang tu tu tiup langsung mati. Dia. Banyak lah lilin tu tiup. Bono sesio dengan banyak dia nak rokok makan batang lilin tu. Eh. <laughs> Apa itu? Bukan macam itu. Dan menjalankan tu kan Apa yang kan 70 lilin cik? Mas saya nak beritahu eh, Pesanan saya untuk penaya yang akan datang Dan yang akan datang ya. Yang pertama ingat Allah Ta'ala segala-galanya Betul sekali Segala apa itu buat ingat pada Allah Lillahi Ta'ala hidup dengan Bismillah Alhamdulillah segala puji bagi Allah tak layak kita ambil puji-pujian tu. Kita berada dalam dewan ni pun dengan izin Allah. Ya ya ya. Yang kedua bantu membantu satu dengan yang lain. Yang atas bantu bahagian-bahagian, ya. bahagian, bahagian ya. bantu cawangan, cawangan balas balik dengan bantu orang atas dengan Saling menyampaikan ya. dasar-dasar ya. dengan baik. Yang ketiga cakna dan mengambil berat. Cakna tu ambil tahu dan juga ambil berat permasalahan rakyat yang atas maupun yang bawah yang bawah buat kerja sampaikan masalah rakyat kepada yang atas yang atas cubalah cari formula dan ramuan terbaik untuk menyelesaikan masalah rakyat kalau nampak dalam whatsapp jangan forward jangan mencari saham dosa akhirat <laughs> baca ni wuih forward ni wuih kau tengok ni di whatsapp banyak kan kena gitu je rasa tak tu yo ya ke tidak adam bila disampaikan sampaikan kadang-kadang jadi lain orang yeah, yang yeah, ya. pertama kata Ali pergi ke sekolah menaiki basikal tiba-tiba ternampak mayat di tepi jalan yeah. Oh, ya. sampai orang ke-10 Ali ternampak mayat mengayuh basikal pergi ke sekolah <laughs> kan lain cerita aku jadi kan dah sudah tersebar ya itu, ada yang tidur lah Alhamdulillah inilah sejarah kerap saya paling ramai dengan saya cakap Hmm. Saya pernah camah mari enam orang. Banyak banget orang ini sih. Dalam nama orang Yang orang tu jajah pilih air Jajah pilih air yeah, yeah. Kau pancing eh kau jawab Tengok sampai eh, Yang sampai lah. tu Yang sampai sebab orang tu tidur Saya tidur-tidur Tinggal dua Tiga. Yang dua tu lah tengok saya macam ni <laughs> Bila dah habis sama Saya pun cakap dengan fungsi bagus Sebab tu orang tu Sampai sudah tu saya Tuan Yang orang tu pakar <laughs> Tak ada seorang pun dengan jamah Tapi kalau cianya Kalau tak pakar tu berenang-renang di tasik sini sambil menangkap silkan sepat. Ternyata bekas. Alhamdulillah sungguh hebat orang di sini belum minta air dah dapat. Bismillah. Udah ya. Oke. Okay. Oke okay, cuy. Aduh sungguh ini hari apa sih sekarang? Oh hari Kamis cuy. Waduh saya mendapatkan banyak banget pengajaran cuy ya Pengajaran selama saya mereaksi video-video dari Ustadz Syamsul Lebat cuy Dan selain saya mendapat pengajaran Pastinya saya selalu mendapatkan hiburan juga gitu ya Malah hiburannya itu lebih aduh Lebih power banget gitu ya Di sini saya puas banget karena durasinya panjang juga cuy ya durasinya panjang dan moga aja ya bisa dipublikasikan ini cuy takutnya ini kena copyright gitu ya tapi kalau bukan dari TV bisa gitulah nanti saya edit juga ya dan terima kasih ya eh, buat teman-teman saya yang ada di Malaysia yang mengirimkan saya ini kayaknya video ini sebenarnya durasinya satu jam cuy karena di sini dia edit dia potong-potong yang benar-benar penting ada pernah pengajaran dengan eh, komedinya makanya dikirimkan kepada saya gitu ya terima kasih banyak ya terima kasih banyak dan Uh, saya berharap banget semoga video ini bisa menghibur korang, bisa memberikan korang juga sedikit uh, pengajaran gitu ya. Saya itu sangat bersyukur banget. Saya gelak, korang juga gelak. Saya sangat bersyukur cuy, karena membuat orang tertawa atau tersenyum itu adalah suatu ibadah gitu ya, suatu amal juga buat saya cuy ya. Terima kasih banyak dan mungkin itu aja cuy. kita akan ketemu di video selanjutnya saya Andy thank you next thank you next dan thank you next bye